just to know what you need. Hello bro hello bro hello hello bro ना मारो ना मारो ना मारो क्या नाम है यार नाम आ अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई आ जाओ ना मारना ना मारना ना मारना यार